Mae natur i fi yn fwy na jyst mynyddoedd neu uh, unrhyw beth fel yna. Mae mwy o jyst popeth sy o gwmpas ni a mae mwy na jyst mynyddoedd neu coedwigoedd a mae'n eitha Mae'n ei fi deimlo'n well os fi'n gwneud rhywbeth yn poen i fi a mae'n eitha refreshing a mae'n neis gallu bod all allan. Wel hoffwn i gweld yn union fel mae yn nawr neu'n gwell am y dyfodol a mae yn posib ni jyst angen gweithio gyda'n gilydd i wneud yn posibl. Weithio mae'n neud i fi teimlo fel, o oh, waw, dwi ddim yn, mae ddim yn gwella a dyn ni angen ei gwella ond wedyn, dyn ni'n gallu mynd trwy ddefel, os dyn ni'n gweithio gyda'n gilydd mae'n just um, mater o gallu ni, beth yw wy'n gallu wneud i gwella ein dyfodol i ein um, i'r dyfod nesaf. Gweithio mae'n gallu fyd o plannu mwy o bwyd ein hunain a, a planhigion i just ddim defnyddio'r car gymaint o pethau bach fel hynna sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i'r byd. Os ni'n gyn gweithio'n gael i'n gilydd, byddwn ni'n gallu stopo um, peth, y crisis yma a roedd pawb hefo byd sy'n gallu mwynhau.